Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, je vous présente une tradition bulgare qui annonce le printemps, Baba Marta. En février, il y a eu une vague de froid en Europe, il a même neigé en Italie. Heureusement, les Bulgares ont une solution à ça, Baba Marta. Je veux vous montrer les petites euh, martinitsas, tous les petits bouts de fil rouge et blanc dans l'arbre. Ça s'appelle des martinitsas. C'est du, de la laine rouge et blanche. Les gens mettent ça dans les arbres le 1er mars pour, euh, c'est comme pour appeler euh, le printemps. C'est comme un appel à Baba Martha qui est la grand-maman du mois de mars. Euh, donc, si elle est contente, elle va emmener le printemps tout de suite. Le 1er mars, la neige fond enfin dans les Balkans. Merci, grand-maman Martha. J'aime vraiment pas l'hiver, alors dans la partie qui suit, je parle un peu vite parce que je suis énervée. Oubliez pas de mettre les sous-titres si c'est trop rapide. Donc, ça a l'air qu'on est parti de Thaïlande un petit peu trop vite. On a mal calculé nos dates. <laughs> on est arrivé à Sofia, il faisait beau, mais là, euh, ça fait une couple de jours qu'il neige. Hein. Puis comme vous voyez, de la neige partout. Il y a même les jeunes qui s'amusent à se lancer des balles de neige. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, ça fait longtemps que je fais plus des boules de neige puis euh, des batailles de boules de neige. <laughs> j'aime pas la neige, j'aime pas le froid. C'est joli pendant deux jours. Après ça, c'est assez. Donc, regardez, c'est Sofia sous la neige, il neige encore. La neige de cette nuit n'a même pas fondu, on marche dans la slush, c'est dégueulasse. Euh, je suis, quelqu'un qui préfère les climats un peu plus chauds. Je suis pas une vraie Canadienne. <laughs> on a passé une semaine à Rome, il faisait un peu froid. Là, on arrive ici, c'est plus froid un peu. Et là, la température a fait... Donc, c'est sous zéro. C'est ça, je suis un petit peu traumatisée, mais ça va passer. Le printemps est censé arriver. On est rendu euh, presque à la fin mars, en tout cas. Officiellement, c'est le printemps et regardez-moi ça. La, Baba Martin, elle n'était pas de bonne humeur cette année, puis elle dit Ah non, euh, pfff, qu'est la neige encore. Souffrez. Regardez-moi les belles piles de. On appelle ça de la marde blanche <laughs> au Québec. Heureusement, Quelques jours plus tard, le printemps arrive en Bulgarie. C'est la saison des fleurs, des balades dans les parcs, des bières sur les terrasses ensoleillées. C'est vraiment agréable. Heureusement pour nous, grand-maman Martha a retrouvé sa bonne humeur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je vous parle de cinq raisons pour lesquelles j'aime la Bulgarie. Ah! Eh ben, j'ai mes Sacrément! J'ai des mitaines, mais ça va être des mouillées parce que c'est pas vraiment des mitaines. Je sais qu'on va faire des bois de c'est juste que j'ai pas de Là! Hé! Eh, je là, j'ai plus de main. Ah! Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur helensepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!